すまねえ。本当にすまねえ。他に当てがなくてよ。怪我人を追い出すような白状はできないよ。エルミナやはりエアリスを取り戻すべきだまたその話かい神羅の地下施設で人体実験の跡を見つけた 俺の方が神羅という組織を知っている話を聞いただけでエアリスを解放するとは思えないこの世界でたった一人の古代史となれば科学部門が黙っていないはずだ科学部門には北条という人を人とも思わないやめておくれでも少し考えさせてくれないかい あんたたちも疲れただろう今日はもう休んだらいい どうして夢かさてどうでしょう無事なのかこの通り私子供の頃神羅にいたのうんエルミナから聞いた だからね昔住んでた家に帰ってきたみたい居心地悪くないよここよりいいのかそれは意地悪エルミナも心配しているんクラウドも当たり前だ 心配かけてごめんあれは だろうなだから正しくちゃんと自分らしく生きなくちゃ一瞬この一瞬を大切に覚えておこううんあのね この一瞬を大切にだろ <laughs> クラウドと会えて嬉しかったかけてくれた言葉一つ一つしてくれたこと一つ一つ全部嬉しかった一緒にいられて楽しかったでもでもね ないでっもしそうなっても気のせいだよ随分一方的だな けど嬉しいあんたには世話になりっぱなしだこの恩は忘れねえ俺にできることがあったら何でも言ってくれ 困った時はお互い様さ <laughs> エルミナあれから考えてみたよ呼ばれている気がするんだだから私からもお願いします助けたいんです友達だから うすうす分かってたのさいつかこういう日が来るんじゃないかってねそれでも <laughs> エアリスを助けてやっておくれ父ちゃんマリン行っちゃうの すまねえなマリンそばにいてやれなくて父ちゃんだっていつも一緒にいたい本当だでもそれじゃ戦えない悪い奴らが星を壊そうとしてる実はな父ちゃんそいつらと戦ってんだ 星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だはだから行かねえとマリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ 助けてもらった俺ちゃんと言わねえとなうんあのねあのお姉ちゃんねどうしたううん助けてあげて任せろ帰ってくるよねああ ビルに乗り込むか目的を忘れるな分かってるよエアリスの救出だろでも上までどうやって行く鉄道は動いてないよねじゃ線路を歩くか今は非常事態だ表だったルートは封鎖されていると思った方がいいじゃあどうすんだ裏ルートがあんのかそういうこと知ってそうな人って コルネオか 情報やキリエの大スクープだよ本当に行きたくても行けないんだから飲むしかないよなキリエちゃんが仕入れてきた取れたてピチ反死んだグループのアバランチが1番と5番の後調子に乗って7番マ航ロまで爆破したんだけど素人の悲しさで爆弾の威力を把握していなかったその結果がこの大惨事しかも タイから莫大な資金援助を受けてたんだって反んだなんて大層な看板を掲げてるけど実際はウータイの手先というかただの使いっ走りこれが真相ェル仕入れたばかりの最新ニュースだよはいゴギルゴギルちょうだいマジかよ油断も隙もねえなウータイは 結局魔法が妬ましいのさまた戦争になるのかい仕掛けてきたのはあっちだ仕方ないだろねえゴギル情報はただじゃないんだよ舞台の手先じゃねえ他はともかくそこだけははっきりさせねえと私たちの主張なんてもう誰も聞いてくれないよ なあティファ俺たちは反省も後悔も許されない身だこっから先はもうただただひたすら前進あるのみ何があろうと阪神らの火は消さねえ、うん、でも今は前だけじゃなくて周りも見てみんな 怯えてるだからお願い困ってる人がいたらできるだけ助けてあげたいなここも狙われてるのかしらどこまで行ったんだろうあクラウドさん 麦たちを見ませんでした日課の見回りに行ったみたいなんです今日は中止にしなさいと言うべきでしたもし子供たちを見かけたら帰るように伝えてくれませんか子供たちの特徴は多分わかるあんたは動くんじゃねえぞここで子供たちを迎えてやれいいなあはいそうしますよろしくお願いします の関連を追すプレートが落ちるなんてこの上は大丈夫なんでしょうかお願いだから無事で帰ってきて。あクラウドさんですよねいいところにいらっしゃいました オーナーのサムから話は聞いています凄腕の元ソルジャーの何でも屋だとかそこでご相談なんですがうちのチョコボたちを探してもらえないでしょうか実はプレート落下の衝撃に驚いて逃げてしまったんですきっと今頃怯えてお腹を空かせているはずですかわいそうにそりゃ大変だな分かった気にしておくぜありがとうございます 見つけたらこれを食べさせてください逃げたのは3羽名前はカカロロモモです野菜を食べて落ち着けば自分たちで帰ってくるはずですよろしくお願いします もどうも自分活力新聞で記者をやってるものでして何が新聞だ神羅の宣伝ばっかじゃねえかええまあただだからこそ手に入る情報もありまして <laughs> 興味あります実はですね神羅の某部署がコルネオの財宝を押収することになったのですがなん その財宝が隠されている部屋の鍵を何者かに奪われてしまったらしいんですその鍵を奪ったのが何を隠そうスラムエンジェルなんですよ神羅やコルネオを付け狙う五番街スラムの盗賊ですあのスラムエンジェルがまた現れたんですどうです今度こそ興味ありませんまあねえこともねえなでも時間もねえ 興味ありですねでは何でも屋さんスラムエンジェルのアジとは覚えてますよねあんた懲りてないのかいえね前向きに考えようかと思いましてスラムエンジェルに狙われるならそれはそれでネタになるなとはあ何をさせる気だ盗まれた鍵を取り返したら財宝は皆さんのもの 私はスラムエンジェルの正体が知りたいだけなんですなので何か分かったらちょこっと情報をいただければ クラウドああこいつが迷子かこいつとか迷子とかいきなり何ああこんなところで何をしてる一人なのかそれが見回りのみんなと倒れたお墓を直してたんだそしたら笑い声が聞こえて気がついたらみんな消えてた してみんな消えたんだ来るぞ こんなとこに来たんだよここ理由ハウスにいるこの親がたくさん眠ってるんだだから様子が気になってさそうだとにかくありがとうまた世話になっちゃったな俺たちハウスに戻るよ先生が心配だからねクラウドさんこれさっき拾ったでありますよかったら使ってくださいです生意気なガキどもだ 何でもや今日は友達と一緒かい私はミレイユクラウドとはまあ雪吊りの関係だね何をしている多分あんたと同じさコルネオの財宝目当てだろなんで知ってんだふふふ私は町の噂が大好物でね噂を確かめに来たんだけど 財宝はここにはないよスラムエンジェルが横取りしたんならもう配っちまったんだろうそうかもねでももう一つ噂があるんだねえあんたたち仮に仮にだよもし財宝が手に入ったら何に使う物資だなスラムの生活を立て直すためにゃ 物が必要だ財宝ってその金で物資を調達するスラムエンジェルが鍵を盗んだっていうのは濡れ衣らしいんだよ詳しいことはキリエから聞くといい若いのになかなかの情報通だしましまの靴下を履いてサイズの大きな帽子をかぶった子さどこにいるさあねえ 若い娘を追いかけるのは大変さそうだろうあの新聞記者もしつこいね 俺のバカ大バカ野郎兄貴ティファ無事だったんだよかったその呼び方はやめろ兄貴折りってお願いがあるんですけど聞いてくれます言ってみろ 実は俺いろいろあって町から出ることにしたんですそしたら全財産をすられちまったんですよ、はあ、なんて不運でかわいそうな俺途中まで追いかけたんだけど逃げられちまってもうお先真っ暗助けてくださいよ兄貴犯人の特徴は兄貴 えっと犯人の特徴ですよね黒髪の可愛らしい女の子で帽子をかぶっててあと嘘だしましまの靴下を履いてましたキリエかどっちに行ったえっと教会の方に 走りすぎるなよ 悪くない 人違いですキリエだなえ誰ですかキリエって可愛らしい名前 <laughs> 友達があなたに全財産を取られて困ってるのああなんだそっちか驚かさないでよ思い出したぜお前あれだろ五番街でガセネタを売ってたやつああはいはいそういうこともありましたね からも吸ったのか間違い手違い勘違い死んだの人をかもっちゃって追いかけ回されてもう最悪でもでも取ったのはこのボロい鍵だけだよ鍵泥棒はお前かよえ何そんな評判になってるの私殺されちゃうそれとも一生ビクビクしながら暮らすのねえ キリエ私の友達から盗んだものを返してそして鍵もちょうだいいや私たら行っちゃうでしょ一人になりたくないよ、はあ、神羅は何とかするだから返せやったー 神羅のやつらはウォールマーケットの闘技場にいると思うスペシャルな試合があってそれに私が出場するの宣伝はバッチリ本当もちろんガセだよお前よく無事に生きてきたなじゃあここにいるから安全になったら教えてね鍵は安全になったら渡すよ 確かエアリスのボディーガードだろエアリスはどうしてる急ぎで薬草探しを頼みたいんだが今日は一緒じゃないのか実は7番街の事故で薬を使い切ってしまってなまだまだ必要なんだが材料が足りない必要なものはあんたが薬の材料を揃えてくれるのか町のためにぜひ頼むこれが必要な材料と道具だ なるべく早く集めてくれ まま行くぞ 連携しようさあ行くよどけどけやこの程度俺が出る落ち着いていけ サムのとこ たなチャンピオンおかげさまでみんな帰ってきたぜこれであちこちに物資を送れる恩に着るこれよかったら使ってくれうちのフリーパスだこれさえ持ってればいつでもタダでチョコボ車に乗れるからよチョコボはめでてよし撫でてよし乗ってよしいいところしかねえどうしようもない俺が ウォールマーケットでやっていけてるのもチョコボのおかげさ <laughs> こればっかりは裏も表もね素直な気持ちさ本当にコルネオのとこ行くの行くだけ行ってみようなんだよコルネオと何かあったのか言いたくないあん クラウド覚えてない困ったなこれこれからどうしたらいいんでしょう <laughs> こんな老いぼれが生き残ったところで 楽を探してほしいんだ音楽が鳴ればみんな元気になるかなって念安だねベティよしディスクを見つけたら持ってきてそしたらベティみんなに聞かせてやれ あの私も近くで聞いていいこの曲昔好きだったのもちろん少し元気が出ました何もかも失ってしまいました って闘争本能に火がついたってかいても立ってもいられなくなっていいねあんた分かってんじゃねえか熱く引き寄せみんなで音楽を聴くの楽しいねディスクありがとううん私たちも元気になったじゃんじゃじゃじゃじゃんじゃんじゃん じゃんじゃじゃんいつか勝利のパンファーレが鳴り響く日が来るまで俺たちの戦いは続くなあなんてな たんだよ死んだ兵がコルネオさんの館に入っていったんだよいい加減その辺にしておいたらもう何時間もそうやっていやまだだオニオンさんアニアンさんが止まらないんですああ背筋が悲鳴を上げています なんて美しい筋肉だアニアンの兄貴このままじゃ倒れちまうアニアンにいようかいさっきからずっとあの調子でねどうしたものかクラウドかどうした プレートの上に行く方法を知らないかふん今の状況では無理だろうなほう見事な出来栄えだそこのレディただものではないなえしなやかで金星の取れた美しい筋肉だ思想が見えるいい師匠についたなしかし今はひどくこわばっている 迷っているなティファねえ君ティファ君せっかくだしアニーと勝負してみないか思いっきり汗を流せば胸のモヤモヤもすっきりするよね私は構わないが来たなでは 懸垂で勝負だ共に限界を超えようかこのまま続けていこうその調子だよ だ、その調子だよそんなものかい、おっと の調子だ美しいフォームだもっと体やはり美しいな君は <laughs> 君の勝ちだティファ私夢中で こわばりは解けたようだな君との勝負で私も覚悟が決まった今夜は最高のコンディションでステージに上がれそうだありがとう私の方こそすっきりですこれは今夜の記念に次はミツバチのステージで共に汗を流したいものだハハハハハハハハハハハ 来た実はキリエっていう謎の美少女が出場するはずなんだがまだ来なくてよ困ってたんだどうだ代わりに出てくんねえか分かったおお行ってみるもんだなチャンピオンなら客も大歓迎さ あの嘘つきの泥棒娘こいつが神羅の追ったかキリエは来ない俺たちが相手だまあいい予定変更だこの前の恨み晴らさせてもらうぜ図らずもリベンジマッチとなったスラムエンジェル杯天使の杯を手にするのはどちらだレディーファイ ていそっちは任せる ジであんたら最高だよ次も熱い試合を期待してるぜ 安心しろもう神羅は追ってこない本当ああよかったきっとはこりだろううん相手はちゃんと選ばないとねそうじゃねえだろよしこれにて一件落着というわけでそろそろ家に帰らないと待ちなあおばあちゃんなんで たく心配させるんじゃないよ孫が世話になったね孫ってあれ言ってなかったかいこの子は私の孫だよ目元なんかそっくりだろほらキリエ鍵を何でも屋に渡しなはーいねえその鍵って一体何だったのうるさいね 自分の尻も拭えないあんたには早い代物さおばあちゃんその例えやだよ誰彼構わず盗むのはもうやめにしなたとえ泥棒でもしっかり覚悟とプライドを持って仕事をするんだスラムエンジェルを名乗りたければねミレイユさんがスラムエンジェルあんたはアバランチだろ その様子じゃまだまだやり残したことがあるんだろ私も同じだよアバランチを名乗ったりスラムエンジェルを名乗ったり覚悟を決めて精一杯生きようじゃないか私たちは何にでもなれるだろ 俺たちは何にでもなれるあトルネオの財宝を手に入れてそれを配れば俺たちがスラムエンジェルだええー、スラムエンジェルってのはそういう仕組みかよ戦っているのはアバランチだけじゃないんだよねだよなまだまだ終われないね コルネオは地下下水道に隠し部屋をいくつも持ってるって噂があるね はやっぱ兄貴だその呼び方はやめろとにかくこれで旅立てる行くのディファ止めないでくれ実は俺命を狙われててここにはいられないんだうんでもティファがどうしても行かないでって言うなら俺ジョニー元気でねえあはいジョニーならどこでもうまくやっていけるよ おお力が湧いてきたティファはやっぱ俺の女神だそれじゃあ兄貴ティファ元気で とバイマ大丈夫か自警団は動ける奴らが手分けして怪我人の救助に当たっている任せろと言いたいところだが大問題がある噂は本当だったんだ地下に神羅の実験場があってそこからモンスターが湧いてるクラウド君何でもや頼めるか実験場に降りて地下のモンスターを一掃してもらいたい危険すぎる依頼だが 俺にしかできないだろうその通りだ頼む ていく 然の結果だ 下のモンスターを倒してくれたかありがとうこれで俺たちも動きやすくなる助かったよいろいろ大変だろうけどよ負けんなよああスラムの住民はこんなことでへこたれないさそうだこれ少ないけど受け取ってくれみな ンチのせいでおお薬の材料が揃ったかありがとよ十分だ さすがはエアリスが頼る男だなさああとは俺の仕事だあんたらの頑張りは無駄にしないそうだこれよかったら使ってくれ どうですか